Dobroveče svima. Hvala vam što ste u ovako impozantnom broju napunili ovu salu i došli. Nastavljamo, da kažem, sa ovim našim ciklusom gde je neka moja želja recimo bila da obradimo te značajne mitove, legende srednjeg veka, ne toliko da ih demistifikujemo koliko da svima onima, pogotovo oni koji nisu istoričari, pokažem koliko je zapravo ova naša nauka beskrajno zanimljiva i koliko ona suštinski pruža brojne mogućnosti za istraživanje, za razmišljanje, za proučavanje. A opet, e, istorija, pa i ova srednjovekovna kojom se ja bavim i koju će neko reći da je možda predaleko, e, i da je bilo suviše davno, da je ipak dosta savremena i da ima reperkusije na razna moderna i ova postmoderna shvatanja, razmišljanja, e, pojmove neke, nešto o čemu se, možemo reći, u svakodnevnom diskursu može mnogo čuti. Jedna od takvih tema jesu bez sumnje i vitezovi templari, svakako najpoznatiji od svih tih viteških e, redova, mnogo vezani za E, razne zanimljive događaje iz istorije, još zanimljiviji zbog te neke misterije koje ih zasluženo ili ne e, prati svih vekova nakon njihovog forma, njihove formalne zabrane i formalnog nestanka e, istih sa istorijske scene, oni su nekako ostavili najveći trag od svih tih viteških redova koji su nastali tokom srednjeg veka diljem Evrope i diljem svete zemlje E, pogotovo. Da bi se razumeo čitav proces e, nastanka, postojanja templara, njihovog razvitka, e, mora se najpre govoriti o jednom, iako mi istoričari ne volimo uvek taj izraz, ali svojevrsnom istorijskom fenomenu, to je fenomen krstaških ratova, koji se širio nezaustavljivo čitavim Mediteranom krajem 11. veka. Naime, padom Jerusalima 1077. u E, muslimanske ruke, e, čitav hrišćanski svet doživaju šok. 1081. u Vizantiju dolazi Aleksije Komnin na presto koji takođe želi da Jerusalim zapravo povrati pod vizantijsku vlast, gde je ona e, i bila od Rimana nadalje, a ne male reakcije su se desile i na zapadu. Put hodočasnika je prekinut na taj način, najsvetiji hrišćanski grad, pao je u, i jevrejski naravno, pao je u ruke muslimana, po čijem učenju je takođe sveti grad. Dakle, najmlađa monoteistička religija zapravo je zavladala kolevkom dve starije monoteističke religije. A onda, saborom u Klermonu 1095. godine, papa je pozvao na krstaški rat, oduševljen. To zapravo inače i nije bila jedna od glavnih tema tog sabora, međutim na kraju je ispalo da je zapravo najbitnija. E, počeli su feudalci da žele da krenu u taj krstaški rat i naravno sad sledi ona rečenica iz verovatno svih učbenika da su poneti verskim entuzijazmom, jeli mase krstaša krenule da oslobode Jerusalim, jedno, ja kažem, najpoznatijih verovatno lajt motiva svakog svake priče o srednjem veku. No, krstaški ratovi su mnogo više eh, od tog pukog zanosa koji je poneo te mase ka Jerusalimu. Krstaški ratovi su bili višestruko eh, kompleksna pojava, jer u krstaške ratove nisu uvek odlazili oni najbolji, šta više, i čak naprotiv. Eh, veliki broj tih feudalaca bio je lišen svojih poseda u svojim zemljama, Mnogi koji su bili drugi, treći ili ko zna koji po redu sinovi nisu dobili ništa od tog feudalnog lena, a postojala je priča o neslučenom bogatstvu je Rusalima i korak po korak e, počeli su različiti feudalci, različiti ti latinski, pre svega burgunski, francuski, ali i drugi velikaši da odlaze ka svetu, ka svetoj zemlji. Rezultat prvog krstaškog rata 1099. godine je bilo osvajanje Jerusalima, i jedan neviđen pokolj koji su krstaši počinili nad jerusalimskim stanovništvom, ubijajući ne samo muslimane, nego i hrišćane, pogotovo hrišćanske sveštenike i monahe, jer su pravoslavni već tada uveliko nosili bradu, e, zbog čega su ih ovi brkali i mislili da su to muslimani i masovno ih ubijali, kažu da su e, jerusalimske crkve do članaka su ljudi bili u krvi onih koji su u njima e, ubijani a nakon toga započinje jedan vrlo specifičan period, možemo reći u istoriji svete zemlje i Bliskog istoga, to je ta doba e, latinske vladavine, ono što Grci recimo za svoje područje od 1204. nazivaju frankokratija i ovo je neka vrsta franačkog, odnosno latinskog upravljanja svetom zemljom koja traje gotovo dva veka i na samoj svetoj zemlji formiraju se razne krstaške države, redom Jerusalimska kraljevina, Grofovija Edesa, Antiohijska kneževina, i mnoge, mnoge druge. Kao zapravo i u zapadnoj Evropi počinju da važe feudalna pravila i da izbijaju brojni sukobi među tim feudalcima, oni dolaze u međusobne sukobe, e, neretko se tu hrišćanski feudalci udružuju sa muslimanskim protiv e, bilo drugih hrišćanskih dru, ili drugih muslimanskih e, vladara, pogotovo tih regionalnih, jer i muslimanski svet je bio prilično fragmentaran u ovo vreme. Dakle, čitava jedna vrlo kompleksna e, situacija nastaje na Bliskom istoku, u današnjoj Palestini. E, I taj odnos muslimana i hrišćana postaje posve drugačiji, posve specifičan, zna, obično se govori da su krstaški ratovi doprineli tom mešanju istoka i zapada, toj njihovoj nekoj većoj, boljoj, bližoj interakciji nego što je to bilo ranijih vekova, a ono što je bitno, ponovo se otvorio put za hodočasnike i to je zapravo ono što je ključ priče o templarima i o nastanku reda. Ovde možete vidjeti jednu krajnje uprošćenu e, kartu sa interneta, kako je podeljena bila tada sveta zemlja. E, naravno da ona nije najsavršenija, najpreciznija, ali mislim da obuhvata sve ono što je važno kako bi se prosto imala, imao ovaj pregled o kom području, makar u samom početku uopšte i govorimo. No, e, šta nas zapravo cilj Templara? Osnovni, najvažniji i ključni zadatak u trenutku kada oni nastaju jeste e, zaštita hodočasnika, i čuvanje njihove imovine. I to je ono što je bio ključ e, njihovog nastanka. Prvi, e, da kažemo, predvodnik Vitezova Templara, docnije prvi veliki majstor, bio je taj Igde Pajen, koji je sa drugim vitezovima zapravo došao, pod znacima navoda, na tu ideju. Pridružuje se ovom prvom koji je bio Godfrao Saint Omera, ta porodica Saint Omer će posle imati E, sto i nešto godina kasnije posede i na tlu današnje Grčke i oni su neki dalji rođaci, čak kraljice Jelene, takozvane Anžujske. E, tako da e, ta porodica je dosta stara, mada neki istoričari se dvoume da li on zapravo bio iz te flandrijske porodice. I vidite ovde i ostale e, ostale prve vitezove. 1118. ili 19. došlo je do tog nekog osnivanja reda, koji je imao za cilj čuvanje, kao što rekao, puta za hodočasnike i to je izuzetno, izuzetno važno kada se govori o templarima, jer su oni imali zadatak da ne samo čuvaju put, već i da čuvaju imovinu tih hodočasnika. Isprava su nastali kao neka Hristova milicija, milicija Hristi, e, da bi vremenom krenuli u e, sakupljanje ozbiljne podrške. U periodu 1127. do 9. oni su obilazili uglavnom Francusku, ali i Burgundiju, i zapravo sve te zemlje zapadne Evrope tražeći pomoć, podršku, gradeći svoje prve e, konvente, odnosno prve samostane i započinjući svoju e, delatnost. Konačno, 1129. godine u, e, na koncilu, odnosno crkvenom saboru u gradu Troa, red se formalno osniva i njegov, možemo reći, duhovni patron postaje sveti Bernard iz Clairvaux, posebno važan zato što je on nadahnuo e, nastanak cistercita, koji će samo vek kasnije doći na Petrovaradin. radin. E, taj Bernard od Clervoa, zahvaljujući kome nastaje cistercitski red i koji je jedan od najučenijih, najmudrijih ljudi, jedan istinski teolog i filosof 12. veka, čovek koji je sproveo, možemo reći, svojevrsnu duhovnu, kulturnu revoluciju unutar rimokatoličkog zapadnog sveta, postao je zaštitnik i novog reda koji je dobio naziv siromašni E, vojnici e, Hristovog i Solomonovog hrama. Često se zbog toga naziva red Solomonovog hrama, hramovnici, pogotovo starija međuratna literatura. E, tu ćete naći niz njihovog navođenja u svim tim srednjovekovnim učbenicima, starijim pogotovo i onim koji su recimo izlazili 50. i 60. godina, naći ćete taj termin hramovnici i zahvalj, prosto prevodom toga na latinski, nastaje njihov naziv koji je najpoznatiji, kako će ući u istoriografiju, možemo reći svu ozbiljnu istoriografiju, bilo francusku, englesku ili neke druge, to je naziv templari. E, isprava se zaista e, zna da su pogotovo pojedini osnivači ovog reda e, bili izuzetno siromašni, i odatle to pa u peres. Naravno, vremenom, kad danas kažete, pogotovo u svo ovo savremeno znanje koje postoje o njima, da su templari isprava bili siromašni, to nekako možda ne ide, međutim, e, svi e, monaški redovi, o tome će biti nešto kasnije, pa i oni polagali su zavet siromaštva, kao u ostalom svi monasi do dan danas u hrišćanskom svetu konačan i možemo reći formalan nastanak reda morao je da se desi po svim pravilima, to je papskim osnivanjem i 1139. godine bulom omne datum optimum e, papa ih osniva, ono što je važno, oni su izuzeti od e, zakona, po tome se misli naravno na zakone država u kojima borave, odnosno područja u kojima borave, imali su potpuno slobodno i neograničeno kretanje kroz granice, izuzev papske, bili su izuzeti ispod jurisdikcije svih vlasti, templari su isključivo bili direktno potčinjeni papi i ono što je najvažnije svakako u takvim situacijama bili su oslobođeni od poreza. Jedan od osnivača i drugi veliki majstor Henri od Mombara, ovako je izgledao njegov savremeni pečat, dakle već ovde vidimo obrise e, onoga kako se templari prikazuju i kasnije u e, pisanoj svoj drugoj tradiciji, dakle već vidimo jednog viteza na konju sa štitom na kome se nalazi, na, nalazi krst. Piramida, na, na, odnosno neka vrsta, možemo reći, hijerarhije templara, na vrhu se nalazio veliki majstor, o toj funkciji ćemo nešto kasnije malo više reći, i ispod njega su se nalazili majstori svih država i oblasti koje su imale e, imale templarski red. Ovde nisu naravno nabrojane sve, već nekoliko, odnosno jedan deo ključnih. E, kao što vidite, postoje posebni majstor za Francusku, ali i poseban majstor oblasti Poatua i Anžua. E, isto se odnosi i na Ugarsku, koja je zapravo nazivana Ugarske iz Klavonije, odnosno Slavonije. Sedište je bilo u Vrani, dakle to je takozvani Vranski priorat i naravno u samoj svetoj zemlji. E, Pirinejsko poluostrvo imalo ih je više, to su bili Portugal, Leon i Kastilja, u nekom trenutku i Sjedinjeni, e, Aragon je tu bio poseban i još neki, i još mnogo drugi. E, na, zapravo na dnu te hijerarhije bilo još funkcija između, tu je bio i Senešal, bio i pomoćnici majstora, e, a bilo je, sve ukupno se smatra da je moglo biti do 20.000 ljudi, ali samih vitezova, dakle, onih koji su direktno učestvovali u borbi, jedva 10%, najviše 2000. Gotovo 90% članova templarskog reda nisu bili vitezovi. I to je izuzetno važno pomenuti, to se neretko prenebregava, pogotovo govorim za javnost, ne za stručnu literaturu, naravno, stručne literaturi je to sve manje više odavno poznato ili je makar prilično poznato, međutim, E, uvek je važno istaći da je broj samih vitezova bio vrlo mali i još jedna stvar koju ja sam više puta ponovio i razgovarali smo o tome na ovim predavanjima, u srednjem veku opremiti viteza pod punom opremom i opremiti njegovo konja bilo je izvanredno skupo. To nije mogao svako. I zato, kad se, zato su većina broj, brojki po srednjovekovnim istorijskim izvorima zapravo preterane kad kaže 100.000 vojnika, 50.000 vojnika. To je gotovo apsolutno nemoguće i to je jednostavno preterivanje, jer u to vreme opremiti i hiljadu i dve hiljade konjanika e, pod punom opremom značilo je imati izuzetna finansijska sredstva, a to u srednjem veku nije mogao svako. Kako je zapravo bio uređen templarski red i šta su oni oni bili? To je bio jedan monaško-viteški red, takvih je bilo dosta u srednjovekovnoj Evropi, Vitezovi su istovremeno bili i redovnici, odnosno monasi, ali da bi neko postao templar, morao je prvo da postane vitez, pa da se onda zaredi, odnosno postane, postane monah. Dakle, sam red nije vršio inicijaciju, odnosno proglašenje ljudi za vitezove. I upravo su oni imali, kako opisuju i savremeni izvori, one njihove čuvene bele odore sa crvenim krstom, po kome su templari poznati i u popularnoj kulturi i naravno svakoga, svakome koga zanima srednji vek. I to su zapravo bili konjanici. To je bila teška konjica, to je bio najznačajniji rod, odnosno vid vojske u srednjem veku, pogotovo u ovom ranom periodu 12. i 13. veka, da oni i nastaju. <clears throat> Ispod njih bili su oružnici, odnosno štitonoše, uglavnom neplemenitog porekla. Među njima je bilo i dosta zanatlija, zato što je trebala velika pomoć templarima da se izradi sve što im je potrebno i tu je dolazilo i do te razmene iskustva, pa i do fluktuacije zanatlija ka svetoj zemlji. Oni su nosili crnu ili smeđu odeću, a kao i svi templari imali su pravo nošenja crvenog krsta i ono zbog čega su štitonoše bile važne, oni su bili pod jedan zaduženi za snabdevanje vitezova i iz te grupe koja je nesumnjivo bila zapravo i najbrojnija tog drugog <clears throat> stepena, da kažemo vrbovani su, odnosno odatle su bili svi oni ljudi koji će se vremenom početi baviti e, finansijskim i drugim poslovima. Šta je tu zapravo bilo presudno? Prema rečima Bernara iz Clervoa, ideal ratovanja je mala vojska koja uz pravu taktiku i u povoljnim okolnostima može da donese odlučujuću pobedu. I oni su sledili tu ideju uz naravno taj finansijski moment koji nije bio, pogotovo u početku, nezanemarljiv. <clears throat> Treći stepen, odnosno treći niz e, unutar samog templarskog reda bili su zapravo duhovnici, to su bili kapelani, koji su imali zadatak da se duhovno staraju o redu, jer oni su, podsjećam vas, i to uvek mora da bude pod jedan, bili svi monasi. Dakle, svi su bili zaređeni, svi su imali tonzuru, zato se neretko oni kao takvi prikazuju čak i u srednjovekovnim hronikama, biće, vidjet ćete nešto kasnije. E, zbog toga su duhovnici bili izuzetno važni, koji su imali e, taj trenutak e, da nude zapravo duhovnu okrepu vojnicima i da se staraju o njihovom duhovnoj disciplini. Poznati su bili po tome što im je znak bio zeleni plašt uz naravno crveni krst. Sledili su takozvano latinsko pravilo koje mnogi vezuju još za svetog Avgustina i koje su sledili i drugi e, rimokatolički monaški redovi sa nekoliko važnih pravila, ovde su samo nekoliko onako najpoznatijih, tipa moralo je da se jede, odnosno trebalo bi da se jede u tišini. Meso im nije bilo potpuno zabranjeno, ali do tri puta nedeljno su imali pravo da ga, e, da ga jedu. Pretpostavljalo se savršeno viteško ponašanje, dakle sa svim srednjovekovnim vrlinama, koje uključuje i zabranu bilo kakvog bliskog kontakta sa ženama, uključujući čak i one koje su rodbina. Njihov najpoznatiji znak, onaj kažem po kome su čuveni svakome koji je ole nešto znao o srednjem veku, je taj crveni krst, koji je zapravo imao višestruku simboliku, pre svega mučeništva i Hristovog raspeća. Još jedan važan postulat, e, nije bio karakterističan samo za templare, toga je bilo tokom srednjeg veka dosta, to je da zastava ne sme ni jednog momenta da padne tokom boja i da se ne smeju predati. To je dosta imalo e, uticaj na kasnije njihovu taktiku. Vremenom počeće da nose duge guste brade e, i zbog toga 1240. godine se čak nalazi da se nazivaju i red bradate braće. To dakle neke osnove kako je bilo autentično srednjovekovno E, uređenje ovog viteško-monaškog reda koji je slično svim onima recimo u Španiji imao zadatke. Ovo je najpoznatija slika koju ćete naći da je iole bliska savremenoj koja se može naći na internetu. Nije naravno jedina. U muzeju neke belgijske opatije, sad ne mogu da se setim, nego Kortrejka mislim, se nalazi i ovo je, ajde da kažemo, neko bi rekao najpribližnije kako su možda mogli da izgledaju tokom srednjeg veka, recimo naj e, onako, imate, vidite šlem, vidite tu čuvenu be, bele odore koje zapravo imaju taj monaški simbol sa crvenim krstom, naravno oklop koji se nalazi na njima, štit, mač i konj. Zbog svega toga izdržavanje jednog templara bilo je izuzetno, izuzetno skupo. Ono što je e, svakako najzanimljivije, ako gledamo iz nekog modernog aspekta, to je ta neka inicijacija o kojima srazmerno vrlo malo podataka. Jasno je da je bila u pitanju jedna duhovna svečana ceremonija koju je prevladavala e, taj neki duhovni aspekt, zbog toga što red sam po sebi još u srednjem veku nije dozvoljavao prisustvo strancima, dakle ljudima van koji nisu članovi reda prisustvo inicijaciji, već u to vreme počele su da se naravno nižu razne misterije oko njih i oko te inicijacije i možemo reći značajno su olakšali pod znacima navoda da kasnije kada budu templari stavljeni na optuženičku klupu da im se pripisuju najraznovrsnije optužbe, baš zbog toga što niko van reda ne može da prisustuje, e, prisustvuje njima. Dakle, oni kao i svi monasi, ključujem tu i pravoslavne, odnosno kao bilo da su rimokatolički ili pravoslavni. Dakle, bilo koji srednjovekovni monak, bilo koji monak dan danas, bilo gde u hrišćanskom svetu gde monaštva ima, uvek polaže e, tri zaveta na siromaštvo, na celibat, dakle, nema, monasi se ne žene, niti imaju bilo kakav kontakt sa suprotnim polom, e, i poslušanje. To su zaveti koje, sva, koje i svaki templar morao da e, položi uz borbu za veru a to je potpuno isto kao kod španskih viteških redova, Santiago koji je najpoznatiji, Alcantara, Calatrava i drugi, dakle svi oni isto su to imali i hospitalci, jovanovci, dakle svi ti redovi koji nastaju ne samo kao monaški, nego viteški. I zato postoje monaško-viteški redovi, jer oni imaju uvek taj moment borbe za veru. Ako govorimo u Španiji, to je oslobođenje Španije, od muslimanske vlasti, rekonkista. Ako govorimo o svetoj zemlji, to je oslobođenje svete zemlje od muslimana. Dakle, u jednom i u drugom slučaju, za srednjovekovnog čoveka to se radi o borbi protiv nevernika, dakle onih koji su zauzeli hrišćansku zemlju. I zbog toga su oni i vitezovi i monasi, ali ponavljam, uvek treba to imati na umu, u srednjem veku svi su polagali monaške zavete. Obaveze su bile nekad i vrlo stroge, naime svi su imovinu svu morali ostaviti, odnosno prepisati e, redu, a što se oženjenih tiče, oni su mogli da stupaju u red, ali samo uz eksplicitnu dozvolu supruge. Dakle, bez ženinog pristanka nijedan templar nije mogao zapravo da uđe u red. E, iz hronike Matthewa Perisa, e, ili Matthewa iz Pariza, engleskog hroničara, vide se E, neke, možemo reći, iz 13. veka možda najautentičniji prikazi Templara, zbog čega su dvojica na konju, naime po legendi Templarskoj, kada su osnovani i gde Pajen i njegov najbliži saradnik od Fraocena Mera bili su toliko siromašni da su morali da dele jednog konja. I to je ostalo, to ćete videti kasnije ćemo ću vam pokazati i pečat templarski, da je to takođe jedan od znakova koji ih stalno prati, taj zavet siromaštva, koji opet kažem je tipično monaški, Eh, je i ovde bio prisutan i stalno se nalazi, <clears throat> govorimo o savremenim srednjovekovnim rukopisima kao što je ovaj, i ima još jedan u istoj hronici koji takođe prikazuje dvojicu templara, ponovo ih vidite zajedno na konju, upravo eh, iz tog aspekta eh, da su oni bili toliko siromašni da su čak i jednog konja delili. Na vrhu templarske piramide bio je veliki majstor on je zapravo imao gotovo neograničenu vlast, imao je dakle izuzetno značajne prerogative, bio je vojni zapovednik, to ne treba da se zanemari, dakle vojni zapovednik i komandant vojske, neko koji istovremeno bio staratelj i duhovni i telesni, e, neko ko sve nadgleda, dakle neka vrsta supervizora celoga reda koji je imao da prati da se sve odvija po pravilima i onako kako treba, i veliki majstor je bio taj koji se starao o finansijskom poslovanju. Bio je zapovednik i za istočnu Evropu, i za svetu zemlju, i vrlo interesantne su njihove biografije, jer su svi sem dvojice velikih majstora zapravo poginuli e, u borbama. Zanimljiv je slučaj e, Bernara Tremelea, koji je kod Askalona 1153. godine u jednoj od najčuvenijih krstaških opsada e, ne samo što je doživeo poraz, nego mu je odsečena glava, I verovatno najzanimljiviji iz prostog razloga što njegovim porazima zapravo započinje i pad, propadanje i opadanje templarskog reda, to je Gerard Rodrid Fora, koji je 1187. godine u čuvenoj bici protiv Saladina, u bici kod Hatina, e, predvodio templare u toj vojsci, međutim on njega već savremeni E, I nisu to jedini izvori koji samo njega i mnogi drugi templari su u savremenim hronikama bili često optuživani e, ili za mito, bilo je optužba da su Konradu III e, da su Konrada III pustili u skauciju. Bilo je tu još niza njihovih, rekli bismo, koje savremeni izvori navode kao promašaj i neuspehe. Gerard Rodrid Fora ih je imao više optužen je da je loše taktički vodio prosto vojsku u bici kod, kod eh, Ritvora i da je izgubio. 1189. godine učestvuje u opsadi Akre, e, međutim i tu je upao zapravo, ha da se tako izrazim, u Saladinovu klopku i on mu je ocekao takođe glavu. E, vidimo dakle da nisu uvek templarski veliki majstori i sami templari bili baš tako nepobedive e, nepobedivi ratnici kakvim ih legende prikazuju i te neke istorijske istorijske tradicije. Naprotiv, i ponavljam, savremeni izvori 12. veka e, takođe neretko optužuju same templare za e, vojne neuspehe. Ovo je, pretpoznajete, Jerusalim, naravno, sa Alaksom, kupolom na steni i Solomonovim hramom. Zašto je bitno? Zato što je upravo tu bilo templarsko sedište u srednjem veku, kada je Jerusalim bio u E, hrišćanskim rukama. Oni se zbog toga i nazivaju hramovnici, to se odnosi na Solomonov hram, dakle na red Solomonovog hrama. E, I oni su tu e, imali svoje sedište, to je, dakle, odnosi se na starozavetni jevrejski Solomonov hram i zbog toga su oni dobili to ime. No, kako je to zapravo teklo na terenu, gde su sve funkcionisali templari i zašto su e, bili zapravo i zaduženi tokom svog postojanja. Ovo što na početku vidite, non nobis domine, non nobis sed nomini tuo ad gloriam, ne nama, gospode, ne nama, već, e, tvoj, e, slavi tvoj, e, već imenu tvome ide slava, je zapravo bio moto Templara, da se tako izrazim, njihovo geslo. I započelo je sve kada je e, sam Balduin II. Jerusalimski e, titularni, odnosno faktički kralj Jerusalima, dao upravo hramovnu goru, dakle područje džamija Al-Aksa kao sedište 1119. ili najkasnije godinu dana kasnije na Nabluskom saboru. <clears throat> kao što sam već rekao i ponavljam, jako je važno ovo, ključan zadatak templara bilo je zaštita hodočasnika na njihovom putu ga svetoj zemlji, čuvanje njihove imovine. Iz ta dva zadatka zapravo proizašlo je sve ono što su templari i u istoriji i u, i u mitu. E, oni su vodili brojne bitke u svetoj zemlji, pogotovo tokom 12. E, i početkom ili polovi, do negde polovine pred kraj 13. veka. Protiv Saladina su se borili još u prvoj bici kod Sara 1177. godine, neuspešno, e, a potom su došle još neke, pomenuli smo ih e, malo pre, poput bitke kod Hatina, koja je svakako najvažnija jer je pokrenula i treći krstaški rat, kada je Jerusalim ponovo osvojen od strane Saladina Eh, od strane Saladina. Eh, ono što je za njih važno, oni su se nalazili i u Evropi. Templara je bilo u celoj Evropi i imali su vrlo jasne zadatke. <clears throat> Borili su se i u trupama francuskog kralja Luja VII, a Templara je bilo i u engleskoj vojci Richarda Lavljeg srca i učestvovali su u brojnim njegovim pohodima i u brojnim tim krstaškim aktivnostima. Templari su izuzetno važni za istoriju E, Pirinejskog poloostrava, za, Špan, za sve španske zemlje, da, da se tako izrazim. Španija nije jedinstvena u srednjem veku, pa je zbog toga ovo shvatite uslovno. Naravno i Portugal. Učestvovali su u svim značajnijim bitkama rekonkiste takozvanog ponovno hrišćanskog osvajanja Španije. A najvažnije, 1212. godine, u velikoj pobedi kod Las Navas de Tolose, kada su ujedinjene hrišćanske snage, <clears throat> sem Leona, pobedile muslimane. Šta više, tadašnji veliki majstor, tadašnji majstor Portugala, Leona i Kastilje, Gomeš Ramireš, je teško ranjen i vrlo brzo potom i umro. Templari su se recimo u ovoj bici izuzetno istakli. Ova pobeda kod Las Navas de Tolosa je zapravo prekretnica rekonkiste. Nakon toga, iako će Arapi ostati u Španiji još 280 godina, oni su potisnuti zapravo na Granadu i okolinu, na taj krajnji jug Andaluzije, <clears throat> i najveći deo Španije je oslobođen zapravo muslimanske vlasti nakon ove bitke i tu su templari, ponavljam, odigrali vrlo, vrlo važnu ulogu. Međutim, u dve značajne još jednoj bici koja će biti kasnije pomenuta, u Lignici 1241. kada je šleski vojvoda Henrik II. se sukobio sa Mongolima, i u toj velikoj opsadi Akre 1291. to je poslednje krstaško uporište u svetoj zemlji nakon dva veka, u ta dva neuspeha templari su učestvovali i doživali značajne gubitke, šta više za pad Akre pojedini kasniji hroničari krive e, upravo templare. Oni su imali, možemo reći, nekoliko ključnih taktika. Prva je možda i najzanimljivija, jer njih je realno bilo vrlo malo. Međutim, oni su znali da se zbiju, E, kažemo, neka vrsta falange pod znacima navoda i da u jednom surovom galopu se zalete ka svom neprijatelju koji su neretko ili odstupali ili se prosto uplašili tako samoubilačkog, e, samoubilačkog napada koji su templari Templari činili i imali su još jednu vrlo zanimljivu taktiku da prvo pošalju manju jedinicu koja je zapravo imala neki cilj da zavarava E, protivnika koji bi možda onda, kao što je to jednom prilikom Saladin uradio, podelio vojsku, pa su e, na takav način uz pomoć ostalih krstaških vojnika uspeli da nanesu i neke značajne pobede. Dakle, templari su bili pre svega izuzetno dobri, e, izuzetno dobri vojnici. E, ovo je taj pomenuti pečat. Sigilum militum, dakle vojni pečat sa leve strane, dakle na reversu se vide E, upravo isti taj znak, dakle, dvojica templara su uvek na konju, jer po toj legendi oni su toliko siromašni da su delili jedno konja, a ovo što vidite pozadi, de, e, templi, templo Kristi, dakle, Hristovoga hrama, vidite zapravo e, izobražen Jerusalimski hram i krst koji se inače nalazi na samom Novčiću, koji je na natpisu Novčića, je ugodno namešten da bude na samom vrhu ove zamišljene, recimo, kupole koju predstavlja i zapravo to je nekako E, njihov, možemo reći, najbolji znak koji i ilustruje zapravo šta je bila njihova, njihova ideja koja je pratila templarski red, makar u ovom srednjovekovnom periodu. Jedna posebno zanimljiva e, iz jedne hronike iz 13. veka radi se zapravo o jednoj španskoj hronici koja je posvećena šahu i tu vidimo prikaz dvojice templara kako igraju šah. Čuva se danas u El Escorial u Madridu, da E, tamošnjoj biblioteci. E, jedan svakako od najpoznatijih i možda i najpoznatiji srednjovekovni traktat o šahu koji je nastao u srednjovekovnoj zapadnoj Evropi, koliko god Španiju smatrali zapadnom Evropom u srednjem veku, ali nesumnjivo jedan e, jedan izuzetno zanimljiv rukopis i jedan izuzetno zanimljiv prikaz Templara koji, eto, igraju čak i šah. Ono što je svakako jedna od najzanimljivijih priča koja prati E, templare i njihovu istoriju i legendu, to je bankarstvo e, i taj, kažemo, ekonomski aspekt e, njihovog delovanja. Steba imati na umu da je u čitavom srednjem veku važila ta neka priča, legenda, pa i je donekle da je na istoku neko strašno blago. I templari su, ratujući, sakupljali sva neka blaga sa istoka, ali istovremeno su počeli da se bave zelenašenjem. <clears throat> Opet ponavljam, to se uglavnom odnosilo na onaj drugi stepen, dakle na štitonoše, to su bili ljudi koji su bili oko samih vitezova, e, oni su počinjali da se bave i ovim. I svakako najznačajnije jeste bilo zaduživanje brojnih evropskih vladara. Kod njih se zaduživao Jovan bez zemlje, Navarski kralj Alfonso el Bataljador je čak zaveštao svoju kraljevinu Navaru viteškim redovima, između ostalog i templarima. Karlo Anžujski, koji im nikad nije, ja mislim, ni vratio ni jedan dug. A vrlo interesantno, engleski kralj Edward I im je založio čak i kraljevski nakit. I najpoznatiji i najvažniji dužnik e, templara, koji im je to posle vratio sa debelom kamatom, francuski kralj Filip IV. Lepi. Oni su počeli da izdaju i zajmove, prvi su štampali menice i ono što je važno kada se govori o templarima, izdavali su vrednostne papire koje su mogli da se unovče bilo gde u bilo kom templarskom hramu i zbog toga stalno se proteže to, templari su zapravo osnovali prve menjačnice. Dakle, to nije klasična menjačnica da unesete, da vam se jedna valuta menja za drugu valutu, već vi dobijate vrednostni papir koji potom možete da unovčite u lokalnoj valuti u bilo kom od templarskih e, hramova. Zapravo, to je bila neka vrsta templarskih banaka, naravno to nije banka u savremenom smislu, u modernoj definiciji, e, već je banka e, u jednom, ajde da kažemo, krajnje uslovnom, e, uslovnom načinu. E, ono po čemu što se zna iz izvora delimično kamatu koju su davali na te dugove prilično visoka za ono vreme 11 pa i do 15 procenata. I ovo je, kažem, neka ta druga delatnost koja se razvija, međutim, vrlo brzo zbog čega? E, krstaški ratovi lagano prestaju. Interesovanje i ta verski entuzijazam koji mi često opervažimo svaki krstački pohod, prosto menja svoje oblike. E, evropski vladari odlaze u pohod na svetu zemlju, ali to su različiti načini e, njihovih, e, njihovih odlazaka. Tu onda treba imati na umu da najveći broj poseda i pada pod, nazad pod muslimansku vlast. Govorimo o gradovima i mestima diljem Sirije, Palestine, E, današnjeg Libana i tako dalje, gde svi ti ključni gradovi se ponovo vraćaju pod muslimansku vlast i trajno zapravo i ostaju, ali pod islamskom vlašću, potom osmanskom i tako dalje. E, sve to uslovilo da e, ono što je osnovni, možemo reći, poziv vitezova redovnika više nije tako značajan. 1204. dolazi četvrti krstaški rat, pad Carigrada i jedna potpuno E, rekli bismo, promena mesta koje je u koncentraciji svih tih dešavanja, dakle, koncentriše se sve na prostor nekadašnje Vizantije koja se tu deli i svi ti zapadni feudalci sada dele Lena po Grčkoj, po kontinentalnoj Grčkoj, od Atine, Korinta, Peloponeze i tako, Ostrva i tako dalje. I ovo nekako postaje, možemo reći, periferija dešavanja. Vi kad pogledate, sva ta dešavanja u svetoj zemlju bagdatske halife gotovo da nisu ni obraćale pažnju na krstaške ratove, jer je to njima periferija, Meka i Medina su pak ovima drugima periferija. Dakle, jedan potpuno drugačiji svet se rađa početkom 13. veka i templari počinju da se bave i nečim drugim. Za naše područje, kao jedan mali ekskurs, kada govorimo o templarima, izuzetno je bitno govoriti da su oni bili razvijeni na tlu Ugrske, pogotovo Hrvatske i Slavonije, odnosno Slavonije i Hrvatske. Smat, neki naučnici su ranije, mađarski naučnici, smatrali da je do 1163. osnovan zapravo prvi konvent Templara u Ugrskoj, ali ono što je jasno to je da do 1169. godine zapravo osnovan u Vrani i to je takozvani Vranski priorat koji će postojati dosta, dosta dugo u srednjem veku. Svi glavni najvažniji gradovi same srednjovekovne Ugarske. Ovde se nabrojao samo nekoliko, poput Ostrogona, Budima, Stonog Beograda, Sekeš Fehervara, Đera ili Požuna. Imali su svoje kuće u kojima su bili stacionirani templari i koji su, kao i svi drugi rimokatolički monaški redovi u srednjovekovnoj Ugarskoj, bili i mesta javne vere. Mesto javne vere vam je zapravo preteča notara srednjem veku Ugarska je po tome specifična da najvažniji samostani e, i, najvažniji svi ti dokumenti se izdaju od takozvanih mesta koje imaju loka, kredibilija, dakle mesta javne vere. To je, ponavljam, neka preteča notarijata i ona će opstati čak i duboko do prednastanaka Austro-Ugarske kada su uvedeni klasični notarijati kakvih e, i danas znamo javni beležnici, jel zapravo? I oni su imali, eh, izdavali povelje, izdavali presude, mogli da izdaju kopiju neke ranije povelje, pečatom mesta javne vere, to je sve potvrđivano. Mesto javne vere je bila i cistertinska opatija u Petrovaradinu, ali su bili i svi templarski eh, samostani, govorim o srednjovekovnoj Ugrskoj. Dakle, nisu nimalo bili bez značaja i važnosti. Templari kao takvi su išli u peti krstaški rad, pratili E, kralja Andriju II. 1217. 1218. godine. E, učestvovali su u još jednom velikom porazu, to je bitka na polju Muhi kod reke Šajo 1241. godine, tokom provale Mongola u Ugarsku, kada se ugarski kralj Bela IV. jedva spasio tako što je pobegao u Trogir. Šta više, templari su se upravo u godinama pred svoj nestanak uključili i u dinastičke borbe u Ugarskoj. Podržali su prvo Andriju III, a onda sa hrvatskim plemstvom kojim je bilo najbliže, Šubićima i Babonićima, stali su na stranu Anžujaca u trenutku kada su Anžujci e, polagali pravo na ugarski presto nakon izumiranja loze Arpada 1301. godine. Dakle, jedan red koji je bio izuzetno važan i za društvenu e, istoriju Ugarske, ali i za njegove, e, za njegove da kažemo, ispoljnu i unutrašnju ratnu politiku. Tvrđava u Klisu, takođe u Hrvatskoj, ona je takođe postala posed e, Templara i Vrana danas, e, njihovo zapravo pravo sedište, možemo reći za celu Ugarsku. Često se nalazi taj termin Sklavonija koji zapravo označava čitavo područje Slavonije i Hrvatske. U srednjem veku to nikako nije isto, e, gde je bilo sedište zapravo Templara za Hrvatske E, područje Ugarske i odatle će kasnije ona legenda o templarima u Kosovskom boju i tako dalje, Ivanu od Paližne, iako uveliko oni tada ne postoje, ali to je jedna onako tradicija koja je opstala baš zbog tih veza i verovatno i zbog samih Šubića koji su bili u srodstvu sa carem Dušanom. No, e, šta je zapravo doprinelo onome što je najpoznatije u istoriji. Dakle, templari spadaju u, one istorijske fenomene gde je daleko poznatiji njihov kraj nego njihov početak i njihovo trajanje. O tom kraju pomalo svi sve znaju i imaju niz e, svojih teorija i nastaje mnogo e, legendi upravo o tome. Kao što ste mogli da vidite iz ovog našeg dosadašnjeg razgovora, templari nisu malo bitaka izgubili i templari nisu učestvovali u malo značajnih i teških poraza. Naprotiv, upravo su bili u vojskama koje su dosta poražene, izgubili su čak i neko ostravo u borbi protiv mamelučkog Egipta, direktno ih jedan srednjovekovni izvor s kraja 12, s kraja 12. veka optužuje da su krivi za to, optuživani su i za, za korupciju. Dakle, e, nije uvek bio da kažemo, isti odnos prema njima. Rečeni Matthew Paris, čije, ste, čije se rukopisa, to je ilustracije koje smo videli o templarima, na jednom mestu čas piše vrlo pozitivno o templarima, hvaleći ih kao prave Hristove ratnike, na drugom ih optužuje e, za poraze, neuspehe i za lošu taktiku. Dakle, odnos prema njima u savremenim izvorima je pomalo ambivalentan, plus, kažem, gotovo sto i nešto godina doživljavaju nemalo poraza, što nije krivica samo templara kao takvih, već prosto razvoja spleta istorijskih okolnosti i dešavanja na područjima gde do, dolazi do e, njihovih tih neuspeha. Istovremeno, kao što rekoh malo pre, njihov svakako najpoznatiji u istoriji dužnik i verovatno najpoznatiji dužnik neke banke ikada, e, Filip IV. Lepi, bio je zaista u izuzetno velikim dugovima kod Templara i samo je razmišljao kako da jel, po, dođe do njihovih ogromnih poseda i da se na, na neki način taj njegov dug obriše, a najjednostavnije uništavanjem reda pripremajući se jeli, da, da se obračuna sa njima, dolazi i do onog takođe jednog od najčuvenijih pojmova, to avinjonsko ropstvo papa. Avinjon jeste danas u Francuskoj, on je početkom 14. veka u Svetom rimskom carstvu nemačke narodnosti, međutim, upravo Filip IV. Lepi dovodi papu u Avinjon, zarobljava ga tako reći i podčinjava svojoj volji, pre svega političkoj, nema to baš neke veze sa učenjem rimokatoličke ili bilo koje druge crkve. I spremio je, možemo reći, teren, da se tako izrazim, za konačan obračun sa vitezovima templarima. Naredio je svom legisti, svom sekretaru i najbližem saradniku, izvrsnom poznavaocu kanonskog prava Gijomu de Nogareu da sastavi tu optužnicu protiv njih. I negde istovremeno u zoru 13. oktobra 1307. godine, spremajući ovo predavanje, proverio sam, zaista je bio petak 13. i odatle verovatno i ima koren to verovanje da je to baksuzni dan. E, I zaista jeste bio 13. To je zapravo bio početak njihovog kraja. Jedan, jedna od institucija zadužena za e, isleđivanje i saslušavanje templara koji su optuženi za najneverovatnije jeresi, e, malo ćemo kasnije i o njima, bio i Parijski univerzitet Sorbona, koja je imala inače kasnije ulogu u suđenju Jovanke Orleanke, dakle Sorbona je imala više tih e, trenutaka kada je E, učestvovala u tim montiranim političkim procesima srednjega veka i ovo je jedan od tih trenutaka i tada je saslušavan i poslednji veliki majstor e, templarskog reda, Jacques de Molay. Započeti su diljem Francuske hapšenja, progoni i ono što je svakako za Filipa IV. Lepog bilo ključno, zaplena njihove bogate imovine. No nije sve to teklo u, Evropi tako glatko, da se izrazim, kao u Francuskoj. Naime, eh, Edward II. u Engleskoj, Irskoj eh, i Škotskoj je našao za shodno da pošalje čak i pismo papi u kome ga saopštava da ništa nije nađeno od tih jeresi, niti utvrđeno da postoji templara i da oni uživaju dobar glas u celoj Engleskoj. E, šta više, on se trudio da e, na neki način mirno se reši to pitanje, da ako se i oduzmu imovine, dosta tih templara dobilo je doživotne apanaže i živelo prilično ugodno i lagodno u srednjovekovnoj Engleskoj, dakle, međutim, tu su se zadesile neke komplikacije kada je jedan njegov e, omiljeni saradnik pobegao u egzilu u Francusku, onda je Edvardu II. trebala pomoć pape i Filipa IV. Lepog, i na kraju došli su novi inkvizitori koje je poslao papa i kako to obično biva u takvim situacijama, e, templari su e, masovno hapšeni i osuđivani, naravno, na smrt. Ista situacija je bila na Kipru, koji je bio, kao što znate, pod latinskom vlašću, prvom letačkom i kasnije dalje latinskom vlašu tokom poznog srednjeg veka, gde takođe apsolutno nije pronađena nikakva krivica, saslušano je nekoliko desetina templara, saslušani su i svedoci, e, ovde su se malo promenili i promenio i način saslušavanja nego što je to bilo recimo za vreme albižanskih ratova i drugih progona jeretika. I saslušavani su i svedoci takođe na Kipru, kiparski kralj piše papi da jednostavno ništa nije nađeno zapravo, da nema nikakvog dokaza bilo čemu e, za što su oni e, optuženi. I zapravo, kada su jel, nanovo pod papskim pritiskom oni i na Kipru osuđeni, možemo reći u jednom i u drugom slučaju da se radi o klasičnoj osudi nevinih, jer nešto pre toga papa je poslao svim e, hrišćanskim vladarima jednu, jednu bulu u kojem traži da svaki hrišćanski vladari, pro, vladar progoni templare u svojoj zemlji, a onda Edvard II. je poslao pismo upravo vladarima Kastilje, Portugala, Aragona, gde to ponavlja da jednostavno u Engleskoj se ništa nije našlo da su, da su krivi za bilo kakvu jeresteda i on to ovaj, urgira kod tih vladara da i oni ne čine slično, dakle da ne proganjaju upravo templare. Uh, ono što je jako interesantno jeste nešto što se pojavilo u zadnjih nekoliko godina, istraživanjem Barbare Frale, uh, koja je u tajnom Vatikanskom arhivu našla jedan pergament iz Šinona, koji zapravo daje novo, sli, novo svetlo baca na saslušanje samih templara, jer postoje dve uh, verzije tog templarskog saslušanja, Eh, jedno je na tom pergamentu iz Šinona koji je nedavno nađen, druga je jedna francuska verzija. Naime, na jednom se nalaze pečati trojice kardinala, na drugom ne. Eh, onda izgleda da je to bilo isključivo crkveno saslušanje, a dogovor je bio da svetovna i crkvena komisija zajedno, dakle da postoje i kraljevska i crkvena komisija koje vode ove istrage protiv eh, templarskih vitezova. Sve ovo e, dosta postavlja pitanje šta je onda sa onom bulom i da li je ona dobro datovana u avgust 1308. Facijens misericordijam, čineći milost, koju donosi papa, koji mnogi naučnici savremeni, pa uključujem tu i Barbaru Frale, koja je eto, izazvala, ajde da kažem pod znacima davoda, mini revoluciju u nauci e, i, i šire otkrićem tih dokumenta vezanih za templare, U toj buli papa naime navodi da su se Jacques de Molay i ostali da su se pomirili sa crkvom. Da li je to bio možda pokušaj papskog spasenja, sa je, pa, spasavanja templara sa jedne strane i opet jako važan trenutak u svemu tome, a to je borba papske i kraljevske vlasti nad jurisdikcijom. Za papu sve vreme trajanja ovog sukoba stav Rima je bio jasan Templari su u isključivoj nadležnosti papstva i isključivoj nadležnosti crkve, a ne svetovne, odnosno kraljevske vlasti. Sve je to, kažem, vrlo e, ostavilo razne tragove na, na to suđenje, zbog toga verovatno izbijaju razne misterije i priče, jer činjenice, to smo pričali kad, kad je bilo reči o Jovanki Orlanki, montiranih sudskih procesa je bilo i biće, To nije specialitet ni srednjeg veka, ni 20. ni 21. ni bilo kog. Kao što je i Jovanka nevino osuđena, možda su i sami templari. Verovatno najzanimljivija reakcija je Iberijsko poluostrvo, Portugal, Kraljevina Valencije i Kraljevina Aragon, pogotovo Portugal, gde je prosto izvršena mirna tranzicija i reformisano je u red Hrista, kako su templari tamo, e, tamo nazvani njihova imovina je, možemo reći, automatski prebačena kao imovina oduzeta templarima i data novoformiranom Hristovom redu. To je bilo i drugde po Španiji, gde su se trudili e, tamošnji vladari da što više, e, možemo reći, na jedan miran način izvrše s jedne strane zahteve, a opet da e, ne bude krvoprolića. Podsećam, izuzetno velik doprinos rekonkisti daju templari. Ako su negde imali izvrsne vojne uspehe, to je bila Španija, to je bila borba protiv Mavara u Španiji. Konačno, sabor u Vijenu održava se 1310. godine, kada je sastavljeno neki 120 i nešto tačaka koje obtužuje templare. E, došlo je do kolizije jer sam Jacques de Molay je odbio da prizna da je kriv, Sa druge strane, iznuđeno je priznanje drugih templara i to je, znate, ako hoćete nekome da naudite, lako ćete naći povod i razlog za to. Ovo je bilo dovoljno. Doneta je Bula Vox in Excelso, pape Klimenta V, kojim je 22. marta 1312. templarski red ukinut. Treba razlikovati ne zabranjen, nego ukinut. To nije isto. Vrlo brzo potom doneta je bula ad providam pod tim naslovom, koja razdeljuje imovinu templara hospitalcima i drugim viteškim redovima. <clears throat> Barbara Frale smatra da je došla do dokumenta koji je zapravo neka vrsta tajnog izvinjenja templarima 1314. godine od strane istog pape Klimenta V. Međutim, možemo reći za izvinjenje je bilo kasno, Templarski red je zapravo e, svuda ukinut ili zapravo nije, jel, to je sada pitanje, e, ono što možemo reći srednjovekovna istorija Templarskog reda za koju imamo ono što mi istoričari zovemo istorijske izvore prvog reda, savremene istorijske izvore, zapravo se okončava 1312. godine ili možda nešto kasnije. Jacques de Molay je spaljen e, i red je nestao. Međutim, naravno, kažem, e, opšte je poznato koliko su templari još vekovima kasnije izazivali e, interesovanje. Što se optužbi tiče, njih je ponavljan sastavio Guillaume de Nogare i oni su potpuno u skladu sa srednjovekovnim kanonskim pravom, dakle odricanje od Hrista i posebno se e, pominje pljuvanje, dakle konkretno taj taj termin koliko god bio možda malo nezahvalan i kolokvijalan, ali doista jedini mogući, na časni krst i njegovo gaženje, da je to sve zapravo bio deo te inicijacije u templarski red. Optuženi su, i to je takođe, možemo reći, logično, za ovakav tip optužbe da ne poštuju bogorodicu i svetitelje, i optuženi su da ne poštuju relikvije i mošti. Pazite, vrlo slične optužbe se pojavljuju tri veka kasnije protiv protestanata. Dakle, to je jedan e, uzus na koji način možete nekoga u srednjem veku proglasiti za jeretika jer taj negira sve osnovne postulate hrišćanske crkve. E, ono što je svakako, možemo reći, dve ili tri najpoznatije optužbe, jedna su ti neprilični poljupci, e, od kojih se neki odnose na donji deo kičme, kako to stoji u, samoj optužbi, što je zapravo neka vrsta, možemo reći, e, aluzije na homoseksualne odnose, koji su u, e, bili eksplicitno zabranjeni i prokleti od strane crkve, vrlo interesantno, pogotovo u Engleskoj, ali i drugde. Zatim, to obožavanje idola koji je nazvan Bafomet, što su sve, kažem, redom optužbe koje za nekoga vrlo jasno mogu da svedoče da je bio jeretik, bavljanje crnom magijom, povezano za, sa, sa Bafometom, kao i neposlušnost papi, a istovremeno obožavanje Sotone. Postoje, međutim, relativizacije ovih optužbi. Naime, često se nađe u istoriografiji podatak da je to odricanje zapravo bila neka vrsta vežbe. Da su oni tako se ponašali, da je to bila simulacija šta da urade ako ih saraceni, odnosno muslimani, zarobe. Da je to zapravo odricanje bilo javno, ali da su suštinski u sebi oni ostajali odani Hristu. I da je to zapravo bilo vežbanje ili eto, simulacija, možda malo nezgodan i kolokvijalan izraz, ali nemam bolji, nekakvih lažnih priznanja koje bi zarobljeni templar mogao ili morao da da nekom koga, koga zarobi. To je sve e, vrlo, vrlo otvoreno pitanje šta je to zapravo bilo. Činjenica da je Guillaume de Nogare sastavio Ovo su samo delimične optužbe, e, najbesmisleniji, dakle, jedan, jedan tok e, tih optužbi, 20 i nešto, onih najznačajnijih, na osnovu kojih su zapravo templari i osuđeni. Vidimo e, prikaz kako dvojica templara, odnosno ovo, bi trebalo da budu Jacques de Molay i još jedan templar koji gore na lomači, Vidite da imaju tonzure kao i svi rimokatolički redovnici, odnosno monasi, dakle oni su svi morali biti zaređeni, a e, e, s obzirom da su u pitanju jeretici, vidite da dželat koji ih spaljuje drži ruku na, na, na licu zapravo da bi se zaštitio od tog smrada koji je jeretici šire kako u srednjem veku se i smatralo da jeretici tokom svog spaljivanja šire vrlo neprijatan miris i iz jednog 14. vekovnog rukopisa možete videti kako je ilustrovan taj nepriličan odnos tokom inicijacije između dvojice templara. I još jedan prikaz Eh, njihovog, ovde da vidimo, masovnog spaljivanja eh, iz jedne takođe srednjovekovne hronike. Dakle, to je vrlo dokumentovano i u samim savremenim srednjovekovnim spisima. No, šta je zapravo nasledđe i koji su to mitovi koji se razvijaju oko Templara? Prva je ona i najpoznatija da su Templari pobegli u Škotsku, te da su tamo zaštićeni, kao i u Portugalu. Za Portugal postoje određene uh, E, indicije, da je zapravo od njih nastao taj Hristov red i da su uticali donekle i na geografsko e, otkriće, budući da je e, Enrique Navigador, odnosno Henrik Moreplovac, bio veliki majstor reda Hrista do svoje smrti. A tu je i ona legenda da je templarski trezor odnet na 17 galija u nepoznato i da je zapravo tako došao E, do Škotske, da je među tum njima bio i sveti grad i tako dalje. I škotski kralj Robert Bruce po nekim e, tradicijama je uzeo templare u svoju vojsku, izvojevo neke pobede u bitkama, međutim to je napušteno čak i od kasnijih proučavaoca. E, nastanak savremenog slobodnog zidarstva se takođe vezuje za templare, e, koliko je u tome e, mit, koliko istina ostaje uvek da se, da se o tome priča, jer prosto E, direktnih izvora koji potvrđuju nekakav kontinuitet nema, sa jedne strane, a opet sa druge strane postoji snažna tradicija tog škotskog reda koji se vezuje za, za taj beg. I danas u savremenoj nauci postoje radovi, postoje naučnici koji pokušavaju ozbiljno da izvorima dokumentuju da zaista postoji određena veza. Uvek ima ta doza i taj deo mistike i oko svih tih tajnih društava, pa onda je to valjda zanimljivo i za proučavanje dve legende, o jednoj smo govorili čak i prošli put, Sveti Gral, e, postoji ta legenda da su ga templari našli i odneli sa sobom u Škotsku i da je on negde na nepoznatom, a isto se odnosi i na zavetni kovčeg sa Aronovim štapom. Po tradiciji on se čuva u Etiopiji, ali postoji i ta legenda da su takođe templari došli do njega i odneli ga sa sobom. E, za templare se čak vezuje i da su pre Kolumba stigli na američki kontinent – a u popularnoj kulturi templare najpoznatiji je li Umberto Eco u Foucaultovom klatnu, to verujem da je nešto što bi trebalo bar svima da bude opšte poznato, i završno sa eh, Indiana Jonesom koji takođe u svojim pustolovinama ima dodira i sa templarima i kažem u mnogo, mnogo drugih eh, autora koji se dodiruju, da ovom prilikom ne pominjem i Svetu krv, Sveti gral i Da Vinčijev kod i sve te fikcije koji se uvek dotiču i ove e, ove misterije, ovog misterioznog reda, koji je zapravo imao vrlo dokumentovano svoju istoriju u srednjem veku, a nestankom templara u srednjem veku zapravo je započeo njihov eh, život u misteriji, u priči, u legendi, popularnoj kulturi, koji opstaje, evo, i leta gospodnjeg 2019. godine. Templari, ja vam se zahvaljujemo na pažnju.